അമൃതമാധുരി घर पे दिल आया घायल ताना हमके लेलते हाथ पिटाई up and down up and down up and down ताना up and down up and down up and down ताना up and down up and down up and down ताना up and down up and down up and down ताना and down, Dana, up and down, up and down, up and down, Dana, up and down, up and down, up and down, Dana, up and down, up and down, up and down, Dana. and down, up and down, up and down, Tana, up and down, up and down, up and down, Tana. चेहरा ले लेते अंतिम दीवाना जाना dikana Baby kolega amring ata jana Amtar mone janum tai gutu akana Mone to. কাটারে পাঞ্চম তীরে চুড়ি তিল সাজাওয়া কানা গোলাপ বাহালা চো আমা পাগালাতিয়া ইসিনুলি লেকা আমদম টকটকা কানা জুয়ান মনে রে WhatsApp re alam chattinginya Sibil nam suruona Am geanya classmate sangat kudina Sibil nam baba ganriya valeka. Am geanya classmate sangat kudina Sibil nam baba ganriya baleka Maha bagan re ala en re kola kudi ko जपागे नको जपागे नको जपागे नको जपागे नको করবেন রে কড়াকড়ি কো জাপাগেন রে হ জাপাগেন রে ও সিবিল নাম দো জবন মন রে মনে রে আশা অসাকা পুরোর কড়াকড়ি কো মনে কো সিবিল নাম রে তো কড়াকড়ি কো জাপা বাড়া पंजा बड़ा रे तो कुड़ी को रूपपति लेका सिविल नाम रे तो कोड़ा कुड़ी को जपा बड़ा पंजा बड़ा रे तो कुड़ी को रूपपति लेका दुलाल शुरू जन रे कोड़ा कुड़ी को जपागे ना को जपागे ना को जपागे ना को जपागे ना को हम गाड़ा रे अदा दुरियर में साहुलिका सिविल नाम रे दो कोड़ा कुड़ी को हया को चापा बड़ा ओ कुड़ी को रूप बती रे दो पंजा बड़ा हया गे निदा सिंगी कामन तिंकते अकलो ताना हया गे हमगे आया क्लासमेट संगत कुड़ी ना ಸಿಬಿಲ್ ನಂಬ ಬಗನ್ರಿ ಯಾ ಬಾಲಿಕ ಅವಂಗೆ ಅಯ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸಂಗತ ಕುಡಿನ ಸಿಬಿಲ್ ನಂಬ ಬಗನ್ರಿ ಯಾ ಬಾಲಿಕ ಮಹಾ ಬಗನ್ರಿ ಅಲಾಯನ ರೇ ಕೊಳ ಕುಡಿಕೋ ಜಪಾಗೆ ನಾಕೋ ಜಪಾಗೆ ನಾಕೋ ಜಪಾಗೆ ನಾಕೋ ಜಪಾಗೆ ನಾಕೋ चुरम्याव चुरा फेसबुक रे आलम मैसेज किया अमलो इसकी सुरुना अमगे आया क्लासमेट संगत कुड़ीना सिविल नाम बाबा गन रिया बाले का बागन रे आलायन रे कोड़ा कुड़ी को जब आगे ना करो जब आगे ना करो जब आगे ना करो जब आगे ना करो जब आगे ना करो जब आगे ना करो जब आगे ना करो जब आगे ना करो kala bakala tanah Okole kan kaji me mone kaji पुरा गरी बरोया মনে তুই মেনে তুই দিন জাগর মে জাগর না তিন দিন চল সিংহ মামি কাহি জুনি দাদলুম কাউলু বাউলু তানা ও কলে কা কাজিয়া মে মনে কাজি जागर ರೇ ಚಿತ್ತಾವ ಜಾಗರ ಕೈ ದಳಿತನಲೋ ತನ ಕುಳಂಬಿತರ ರೇ मुना मुना ते नहीं अकल बकल ताना ओकोले का कजिया वे मोने काजी कोले का কাজিয়া মে মনে কাজী আমল অন্তে দুলার নাগিনি কঙ্কাতানা আমার রসে চেপে নাগিনি হায়াতানা আমল অন্তে দুলার নাগিনি কঙ্কাতানা আমার রসে চেপে নাগিনি হায়াতানা আমল অতে দুলার নাগনি কঙ্কা টানা আমার রসে চেপে নাগনি হায়া টানা আমল অতে দুলার নাগনি কঙ্কা টানা আমার রসে চেপে নাগনি হায়া টানা লেপলেতে আমলো জাগরতে মনে ভিতরে আমদম তাই জানা দিন দিন গে আমকি লেলমে Anya naten amdo pacem siri jona kana Lelo am sugal am anya no jerere Soana tamu kau tan baba ganare Ur bhumor le kaya kaca katana Amolo ote dula nageni kong katana Ama arase chepe nageni hayatana Amolo ote dula nageni kong katana Ama arase chepe nageni hayatana निदसंगी दाना के नैयाओं के आई दो निदसंगी दाना के नैयाओं के आई दो ओ कोची मिंग संगिनी रे निदसंगी हुडूले माम के जुड़ी रे निदसंगी हुडूले माम के जुड़ी रे रतन ते निदसंगी दाना के नैयाओं के आई दो निदसंगी दाना के नैयाओं के आई दो ओ कोची मिंग संगनी रे निदा संगी उड़ूले माम के जुड़ी रे निदा उड़ूले माम के जुड़ी रे ನಿದಾಸಂಗಿ ಉಡುಲೆ ಮಾಮಕ್ಕೆ ಜುಹಿರೆ ನಿದಾಸಂಗಿ ಉಡುಲೆ ಮಾಮಕ್ಕೆ ಜುಹಿರೆ